Kanalımıza xoş gəlmişsiniz. Videonu bəyənib şərh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Son vaxtlar sosial şəbəkələrdə Rəşad Dağlıya qarşı yeni ittiham irəli sürülməsi barədə xəbərlər yayılır. Məsələyə Rəşad Dağlının vəkili Elvin Əliyev münasibət bildirib. Vəkil səsləndirilən iddiaların yanlış olduğunu və absurd xarakter daşıdığını qeyd edib. Daha etraflı Baku TV'nin sujetinde.